you Hai YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Haha, jangan bersedih, kita masih berjumpa-jumpa lagi ya. Melainkan kalau anda dah jemu lah, tak nak tengok muka aku lagi walaupun tak nampak muka. <laughs> okay, kita ada lagi unboxing yang uh, istimewa pada hari ini. Model baru dan Ah, sambil-sambil uh, kita keluarkan model baru ni ada pula yang tanya eh kata uh, blaster dah kena ban tapi kenapa seminggu ada 2-3 kali unboxing pula untuk pengetahuan anda blaster yang kami order daripada China semua adalah di order 2-3 minggu lepas eh 2-3 minggu lepas pula 3 ke 4 minggu lepas dan barulah sampai di sini ya so barang ni kita order sebelum China kata nak ban plaster lagi so sekarang kita dah dapat bukan kita kata suka-suka lah nak cerita pasal China ban blaster sebagai satu apa ada orang kata marketing strategy nak melariskan sales kita cakap lah uh, China nak ban blaster lepas tu untuk melariskan sales yang di tangan no tak ada perkara macam ni dan tak perlu buat perkara macam ni pun kerana benda ni memang laku keras tak perlu apa-apa berita pun memang laku keras ya Okey, So penerangan saya dah buat Apa yang anda nak cakap, anda cakap lah Alright So ini dia model kita pada hari ini Model yang menarik daripada Siapa ni? Ha, ini Li Hui, Li Hui. Ha, Siapa Li Hui? Ha, Li Hui yang keluarkan model paling popular Li Hui Chris Vector lah Okay Yang kualiti dia memang cantik So kali ini nama dia Li Hui SLR AK ha, Ini upgraded version Dia punya pattern macam ni kan Nampak macam uh, ala ala Marvels, Marvels, Avenger, Avenger, Marvel, Marvel, Marvel, Avenger. So dia macam kartun-kartun sikit, ada merah-merah sikit kan. Ha, kotak dia memang cantik, memang menarik kotak dia. Nampak kelas saja, licin. Benda daripada Li Hui memang cantik lah. So kita lihatlah apa yang ada dalam box. Ha. SLR memang dah popular, terkenal kan brand SLR daripada Jingji. Ha, ni sekarang saya tak tahulah kenapa dia panggil uh, SLR. Tetapi memang apa-apa yang SLR punya pun memang best lah. Okay, so dimulakan dengan uh, user menu. So ni user menu dia. Dia ada ajar cara nak pasang mother head sebab mother head dia uh, diasingkan. Dia bagi mother head yang besi tau. Benda ni bes besi. Oh, berat. Okay, mother head besi hitam satu. Lepas tu dia ada ajar cara macam mana nak pasangkan dia punya top receiver yang boleh tukar nanti saya bagi tahu kenapa nak tukar ataupun macam mana nak tukar. Ada ajar cara macam mana nak adjust ketinggian motor kalau dah lari sikit dan ada cara ajar macam mana nak fold dan unfoldkan bat tu. Masukkan gearbo dan masukkan bateri. Alright, so ni kita letak tepi. Dia ada bagi sling ah. So sling ni tak payahlah tunjuk sangat. Ha, ada cermin mata keselamatan ini yang penting. Walaupun anda tak boleh main dan <tsk> uh, tak boleh main lagi pada masa hadapan, tapi kalau anda berpeluang untuk main gel blaster, pastikan anda memakai cermin mata keselamatan ah ha. sentiasa ha, kena ada. Ah. Ha, lepas tu dia ada botol tak penting sangat botol dia. Lepas tu ada ini. Ha, dia punya mag. Oh, mag dia panjang ah, jenis AK tapi kualiti dia memang cantik daripada Li Hui punya finishing ah memang macam ni lah. Okay. right dan uh, ada ni dia span saja lah untuk protect ah, Okay. so ini kita punya hero hari ini ya ah. hero kita yang bernama SLAK. pasti anda rasa pelik eh kenapa ni warna orange? ha okay takpe. jangan risau kita ada rahsia di belakang ni ha nampak dia siap dia ada bagi yang ini artinya ini adalah cover lah uh, receiver top receiver punya cover yang orange ni sebenarnya dia nylon dan yang ni metal ah besi alright so saya rasa ada sedikit jawbor di sini dan tak ada benda lain dah so memang model Li Hui sudah terkenal lah dengan tanpa bateri dan tanpa uh, charger. So anda kena dapatkan bateri dengan charger sendiri. Alright, so kita tukar angle dan kita lihat secara lebih detail. Jom. Okay, so kita dah sampai di sini. Uh, mula-mula uh, kita cerita pasal ini dulu. So kalau anda lihat lah, ini sekarang dia memang daripada nylon lah. Ini kepingan ni, nylon. Dan dia memang cukup prihatin lah. Dia bagi yang ni, metal. Ha, ni besi Ya. So anda boleh gantikan di sini. Keluarkan pin yang ni, masukkan ni saja. Supaya dia nampak lagi lah ha, tactical kan. Tapi bagi saya tak letak pun tak apa macam ni walaupun tak adalah pelik sangat tapi kalau anda nak tukar bolehlah tukar ni ya. Eh. Okay Okey, ni memang daripada metal. Lepas tu kita tengok Mac dia. Ha nampak. Mac dia memang consider cantik. Dia ada tulisan carving semua dan agak panjang lah memang Mac. AK kan dan masukkan jawbo di sini naikkan yang ni ha, macam ni elok gel di sini alright dan di bahagian depan ni dia ada muzzle lah muzzle ni bersih tau seketul ni siap dia ada tulisan uh, SLR ini memang seketul besi ya dan nak pasangkan dia ni dia ada bagi satu spring satu spring lepas tu yang ni kalau anda pernah tengok AKA punya kan ha, dia macam ni masukkan ini kat lubang ni spring lepas tu besi yang ni sekali artinya yang ni masukkan sekali dan putarkan di bawah ni dia ada ni lekuk-lekuk lah so lekuk-lekuk ni lah yang akan tahankan yang ni so dia akan lock on position lah sebelum anda nak masukkan tu anda tekan yang ni tekan dulu baru putarkan yang ni masuk dan yang ni pun cukup berat tau. Yang ni hampir 90 gram lah sebiji yang ni. Besi ni berat. Okay, anti-clockwise lah. Artinya uh, arah lawan jam. Okay, dah hampir habis tu lepaskan tangan. Uh, lepaskan tangan. Uh, bagi dia lock. Uh, bagi dia tahan ha, macam tu dengar tak bunyi dia okay so dia ada bagi satu yang ni satu lagi saya tak sure pin ni untuk bagian apa belum <laughs> lagi dikenal pasti UFO ni <laughs> tak tahu apa lagi kita letak tepi lah sehingga saya tahu apa benda ni saya bagi tahu okay seperti kebanyakan AK so ni saya pun letak tepi memang anda kena masukkan mag daripada tepi ni dulu pucu dulu masuk tolak dan Mac AK kali ini ataupun uh, hui kali ini Dia punya Mac ni dia tak goyang-goyang lah Dia memang lekat kuat Kalau AK-AK lain dia memang goyang-goyang sikit Dan tempat nak masukkan bateri di bahagian depan Anda kena perhatikan depan ni ya So di sini ada satu panggil apa ni tonjolan <laughs> Ke ada satu titik ni lah Dia boleh ditolak juga nampak Dia boleh ditolak Kalau anda nak masukkan bateri anda kena tolakkan yang ni ke dalam tolak ini ke dalam dan tolak ni ke atas ha, baru dia lilis inilah tempat bahagian bateri ya bateri chamber dia so memang bateri tidak dibagi so biasalah lihui ke kedekutnya anda kena dapatkan bateri sendiri ya ruangan di sini tak boleh masukkan bateri yang besar sangat tapi saya rasa yang standard-standard punya boleh ok lah saya gunakan 7.4 volt saja so, so bateri dulu dan tutup balik panjang sangat ha, Tak boleh masukkan bateri besar Semua AK memang macam tu lah ha, Lock balik Okay, so Dia ada features-features yang ni So kita tengok dulu Secara dekat lah But dia memang daripada nylon Ada QD sling ha, Dia ada tulisan SLR di sini Consider cantik Dan ni ada reed owner's manual before use ha, Dia punya hand grip yang ni daripada MOE AK Motor dia kat bawah ni Memang daripada lihui ke finishing dia <sniffs> licin lah, cantik Atas ni safe, kalau safe tak boleh tolak Dan kalau bawah ni semi Bawah sekali ni auto, ok Dan di sini dia juga uh, model ni dia ada blowback lah Nanti saya tunjuk blowback dia Alright, di sini ada tulisan lagi made in Syria ada nama-nama lagi dan bahagian ni semua daripada nylon lah ha, nampak dia punya handguard ha, dia punya mazu. sebelah ini pula ha, di sini ada tulisan SWA ok di sini ada tulisan SWA cuma bawah dia, dia tak ada rail lah anda kena pasang lah sendiri ok untuk detail-detail dia sikit dan dia ada ni untuk lekatkan uh, scope anda lah kalau ada alright so kita cerita pasal bat pula Bat dia boleh fold lah kalau anda nak fold kan bat dia anda kena angkat ini ke atas sikit nampak dia bergerak kan nampak tak dan lepaskan bahagian sini angkat nantinya anda tolak lah tolak sehingga dia lepas baru anda boleh putar kan yep. ha, macam tu kena lepaskan dia boleh tutup kalau dah tutup buka balik kena angkat juga dia dah lock macam ni ya so lagilah tactical kan kalau nak tutup balik bat tu kena angkat juga tolak ke atas sikit ha pusingkan ni dan kalau anda nak tukarkan bahagian yang ni di sini ada satu button tekan ha so keluarkan pin yang ni dan tukarkan yang metal ni lah kalau anda nak so ini bahagian dalam dia macam ni dan sekarang kita dah masukkan bateri kita try semi dia macam mana ha, nampak ni memang blowback lah, auto ha, kalau dia tutup dia macam ni lah Selain daripada rensiang punya AK saya rasa dia punya blowback ni pun memang tak kalah lah tak lari jauh dengan blowback uh, Renxiang tapi Renxiang punya lagi kuat lah dan ini memang daripada finishing dia memang licin, cantik siap dia ada bagi ni besi lagi lah menambahkan keberatan dia kan dengan Mac dia pun cantik memang cun alright sekarang kita timbang selepas kita timbang kita buat close up dan kita pergi kepada FPS testing alright Okay, so kalau yang ni 1795 masuk dengan Mac 1.9 kalau anda gunakan yang ni mesti 2 kilo lah Contoh lah, kalau masuk yang ni oh, tak nampak kan ha, 2, 1 lebih so kita tolakkan yang nylon tu pun memang 2 kilo lah at least perasaan di tangan memang full <laughs> sedap okay panjang panjang ukur panjang dia sikit ok jumlah kepanjangan dia 71 cm 71 cm dengan bat kalau tanpa bat 50 cm alright so sekarang kita pergi kepada close up selepas close up kita pergi pergi kepada FPS testing Alright, so kita dah sampai di sini untuk FPS testing. Ini kita punya Lihui SLR-AK dan ini adalah Mac lah. So, Mac ni sudah dimasukkan gelbo ah. Sudah dimasukkan penuh dengan gelbo. Okey, eh, gelbo ah. Eh, gelbo ni adalah gelbo uh, Milky 7 ke 8 mm. Kalau anda picit, dia memang pecah tak bahaya lah. Masukkan uh, pada plaster. Masukkan belah kiri dulu dan tolak ke atas dan kita cek sama ada model ni ada Mac Prime ke tak tarik charging handle ha, ada dengar tak alright jom kita try shoot dulu ah. ok dah sekarang jom kita test FPS ya. Eh. so ini kita punya chrono chrono dah ready sekarang kita try dengan semi dulu alright so sekarang kita try dengan semi ya. Jadi tu pecah lah tu ni pecah ok so kita try auto pula alright disebabkan saya menggunakan battery 7.4 volt so dia dapat dalam uh, 9 lah ROF dia 9 biji satu saat so AK biasa lebih lambat lah ok so FPS kalau nak lihatkan ya, yang tadi dia dapat dalam 270 artinya 26 lebih ke 270 lah consider uh, stable dan memang 250 ke atas dah hampir ke 270 FPS dia memang consider dah uh, bagus lah ni Alright, kita jumpa lagi. Uh, kita jumpa kembali di belah dalam. Okay, so kita dah kembali uh, ke sini. Selepas anda menyaksikan FPS dia tadi, mula-mula tu uh, dia macam pelik sikit kan? Disebabkan uh, dia dekat sangat dengan dinding. So, dia kena dinding. Uh, Jawbo kena dinding. Pecah, dia melantun balik. That's why dia macam pelik sikit. Lepas tu saya dah adjust, sengit sikit. Uh, dia dah, dah lantunan yang pecah-pecah tu tak kena kepada chrono tu so dia dah okey. So boleh dapat uh, bacaan uh, FPS average dalam 260 ke 270. So consider memang ni spring dia kuat lah. Uh, saya tembak tadi accuracy dia juga consider okey. Tapi kalau anda nak tambahkan hook up ke apa, uh, bolehlah tambah ke depan kan. Okay. Kualiti memang dah cun lah, cantik. Kalau anda rasa pelik bahagian orang yang ni, memang dia ada bagi besi ni ya. Boleh hitamkan dan bertambahlah lagi berat. So, barangan daripada Li Hui memang semua licin-licin lah. Kalau anda boleh nampak, finishing dia memang smooth. Perasaan di tangan tak payah cerita lah. Memang berat lah ni. Model ni 2 kilo dengan saiz dia yang boleh pendekkan bat dia memang taktikal lah. Memang taktikal lah. Alright. So kepada anda yang baru saja mengikuti channel Blaster Mania, uh, belum terlambat lagi untuk anda tekan button subscribe dan juga butang loceng di sebelah button subscribe tu supaya anda tidak ketinggalan lah mana-mana update ataupun upload daripada kami. Okey, saya rasa sampai di sini saja kita jumpa lagi pada video akan datang. Memang akan ada <laughs> video akan datang. So saya Sean daripada Blaster Mania. Bye bye. Thank you.